мара оиламай сахтам расид партовда ба ҷо кард терам кард аз амин ғалидам набинам телефона гирифтам я бародар алоало дора тупой метавона боша ки и қадар меҳнат кна зан бигира ба хотири оне ки бигӯя хай даҳ рӯз пас сараш метавона тишнагӣ ташнагӣ беҷогӣ бехобӣ ҳамаи ҳолат чакдидагием ҳамаи муҳоҷиро медонанд инра ман ҳамёра ҳатто ба и кор тайёр шудем ки озиб видео мебароя ира ҳама дар интернет мебинад сар мегӯяд дибил <laughs> месӯзӣ ну дил мега мадафар надора адсинид кардани оташ кори сарае мега кори ма нест ма ам мевагира мехоҳам битема бародаро пеш аз видеора давом додан ссылкае ки дар комментарияи видео закрифиш дагиай барои чиай касе ки мухлиси ҷанговар бозингарое метавонед ки дар бозингарову ҷанговарои дӯстдоштаехтон пул кор кунем ба ссылкае дар комментария буда бигзаред регистратсия кунем ва фаромӯш накунед дар вақти полин регистратсия кардан дар депозити аввал метавонед ки ба промокод бонус ба даст биёред ссылка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрипичи дагиай ҳаман салом алейкум бардору хуш омадем ба канали сем шарипов бо шумо ҳастам ман муҳаммад шарипов чӣ хеле ки обстановкаи видео дидин барнома чун ҳарвақта нест камтар характери барнома дига хеле аз чӣ хотире ки дар барномаи имрӯзаи мо як меҳмон ҳузур дора ки ба мо муроҷиат кард ба як мушкилии хидаш ҳозир мо аз хидаш пурсон мешавем ки чӣ мушкилӣ дора ва ба чӣ мақсад дар барномаи мо ҳузур дора ва ба мо муроҷиат кардак салом алейкум бародари азиз ба тамошобину худтона як муаррифӣ кунед ва коротко фаҳмонед ки сабаби дар иҷо ҳузур доштани шумо дар чӣ аст салом алайкум мухлисони акай муҳаммад ман ҷумъахон шавари фаранози тоирхон ба фикри малакаи шумо маира мешиносед медонед ман ба як сабаб омадагим пеши ҳамин бародаро дар муддати кӯтоҳ мо ҳам ҳамсарам қатъи хонадор шудем фаранӯз яъне э тоҳирхон ҳамсари ман мешавад ман мехоҳам ки дар бораи чӣ хеле ки дар канали барномаи медуниюне яке наимҷони сайдалӣ кору фаъолият мебарад рафти барнома дар бораи зиндагии ман гапҳо гап задагия гапҳои ноҷо гап задагия мо шумо тамошо кардем пешаи барнома омадани шумо дар ин бора кӯтоҳ барои умуман маълумот гирифтан яъне ки мақсади шумо ки э, дар гуфтаҳои ӯ розӣ нестем ман дар гуфтагӯи вай конечно розӣ нестем вай мара таҳматҳо писё кардагия дар барнома танҳо дар ҳамн якбар барномаа шуда нисбати шумо гап зад ёки дар чанд барнома барои чи хотире ки ман дар ҳам барномаи дидам э, тақрибан нимаи аввали барнома дада бораи шумо гап задага баъдан бо дар бораи хичон саволҷавоби мувофиқи ҳамун шарти бозӣ баромад кардагиана барномае ки дар бораи мақсад саволш метаҳан ки ба сабаби чи дар муддати кӯтоҳ шавҳарат қатъи ҳамин ҳақиқат ҳаст ки ту что зиндагӣ дорӣ надорӣ дар ҳамин барномааш мақсад мақсад дар ман суханои ноҷо гуфтагиа ноҳақ гуфтагиа ман розӣ нестам ман мехоҳам ки ҳақиқати гапа дар зиндагӣ чӣ хеле дар саргузашти мо гузаштагиа ман ба мардум мақсад бифаҳмам ҳақиқата бифаҳмам ки кӣ виноват аст ман шуморо фаҳмидам гарчанде ки барномаи мо барномаи конфликти байни оилавӣ ёки ягон чи нестай ма вақте ки бародар мара дида ман натонистам ки бародара рад кунам мақсад э, ман хелфел дорам ки ҳамин ҳар як тамошобине ки در خدیره در یگان جو ما را میبینه یگان کورد مراجعت میکنه ما وای نمیتونم رد کرده از همین خاطر برادرایی که در دیگر نمود کانتنت اومخته این دیگر نمود کانتنت همه همیشه ما تنها در برنامه خواهش یک برادر رد نکردیم از خاطر حرمت дору табиб танҳо сабаб аст шифо дар назди аллоҳ аст неъматест бебаҳо ширкати шифофармо давои дарди шумо пӯсти бадан бӯи бадан фарбеҳиу лоғарӣ баровардани риш мӯи сар номгӯи зиёди доруҳо барои ҳар яки мову шумо ва аз номи канали мо скидка барои шумо яъне ки бародар мегзарем ба барнома якумин претензияе ки аз ҳамада претензияи сахт ва аз ҳамада ба суханое ки ҳамсартон шумо розӣ нестен кадом ҷиҳатае яъне ки кадом ҷиҳате ҳастае ки шуморо озор метаҳад яъне ки шумо ором хоб карда наметавонед ки да чиво ба кадом ҳолат шидем ки мисоли навози бисёр одамое ҳастае ки мегӯяма проблемаи семей нехима намехоҳам ки афшироват кам да байни ҳамагон ман наметавонам тасаввур карда дуруни шумо да чӣ намуд гапае ки шумо ба и кор тайёр шудем ки озиб видео мебарӯя ира ҳама дар интернет мебинад чӣ суханае ки шуморо да чиво ҷиқидагия да чиво зарба додагия дар дили шумо беҳтарин сухан беҳтарин саволе ки да ма пешниҳод кардем да виҷдонам дестивид карда кадом сухан ки то што да семин да байни мо якдигар гап мезадем гап кору фаъолият доштем вақте ки шинос шудем ҷа волидайна да байн дуровад ҷа да причом والدین جدا دخالت نداره وقتی که ما در شهر مسکو مهاجرت در کار میکردم با طریق تلفن ما قطعی این آدم شناس شدگیم آه یعنی که از چخیم در برامه تماشا کردیم گفت که با خواهش خطان گفته که خیلی چخیلی نمیشه که رد کدی خواهش والدین پلوچایت سای ای پیش های پیش های چی شما شناس بوده پیش های ما شناس بودیم این انتخاب انتخاب خچ های انتخاب پدر و مادر نیست جا والدین یعنی که شما داشت وقت شناس بودیم که والدین درک نداشت бале волидан дарак надошт мақсад мо ба тариқи телефон суҳбат кардем якдигарро шинохтем чанд муддат гап мезадем тақрибан панҷуми сентябр шинос шудем шаш моҳ гап задам шаш моҳ мо ба тариқи телефон шаш моҳ пас чанқа пас ба хонаводашон дарак меёванд масаавақте мақсад чорум панҷуми октябр буд гдетабайн як моҳ гузашт бист рӯз гузашт ман мақсад волидайн равон кардем ки бренам хеле дахтарака мақсад гап занон кунем ғайрат кида гуфт марди танишонати хонагиотон рӯи ки ис проблемаи ма ма хедам ис шояд як тарафа мекунам ту уша фикр накун вақте ки хонавода шумо хостгорӣ рафтак э, шумо набудем дар э, уҷа дар муҳоҷират будам ма набудам рост яъне ки бе ҳузури шумо шуморо нодида ва ё розӣ шиданд ва ё розӣ шиданд фарзандшона ба ман доданд яъне ки дар иҷа албатта фаҳмида мешавад ки инициативи хеди духтар кор кардаги барои чӣ хотир ки ман намедонам волидайн чӣ гуна домодшаванда нодида метавонад ки розӣ шава агар ки духтар розӣ набошад логич наметава ба фикрама ба хотире ки ман дар муҳоҷират будам ман акс равон кардам то што аксҳои ма гуфтам хай бибинам бо хай хулоса расемениқчона мебурорам хай мақсад хулосашона буровардам мақсад дар москва будам муҳоҷират а баъде ки ман фотиҳа кардам ман гуфтам ки мақсад ман шароитома соз мекунам ай баҳорӣ мехезем мебиён ха як мо ду мо се мо гап задем баъд дигаа бахебиё бахебиё мақсад мара фотия кардӣ бо ма волидайношам қатъиян суҳбат кардам ба тариқи телефон ки духтари мо мақсад да фотия тияй уже чор-панҷ мо шидеса мардуморо ҳар гапу ҳар гапча кардесиян метавонӣ тезтар биё масъалаи туя бибинем шароитам ка хуб набуд сӯз набуд нашоти зарплата шумо хутон медонен асан москва чихела якаво врема наметавбу тимболи ма дар вақти карантин будам ака گاه کار بود گاه کار نبودن که در مسکوه خیستم روز 22 فوریه سال 2021 مقصد ما در تاجیکستان شدیم تو با شگر ساق سامت آمدیم رسیدیم مراسمی توی برگزار گشت بله اکا کای مراسم چوی بگی کم کم بو چوی فایده داره ده مراسمی توی خلق تاجیک به چوی نمیتونه دیمی اپریل سال 2021 توی مونا انیخ کردیم با صحبت مقصد والدین مقصد همسرم والدین خدم хулоса мона бурвадем рӯзи дм апрели се мо ду моҳ пеш гузашта мақсад мо туймона мондем ака чанд қад зиндагӣ кардем зиндагии осуда оромона барое ки чӣ хеле кози ман медонам соз нестаем зиндагии ма тақрибан қатъи ҳами ҳамсарам даҳ рӯз зиндагӣ кардагиам якумин сабаби муноқишаи байни шумо аз чӣ сарзадагӣ буд чӣ буд сабаби даҳ рӯз пас мақсад даҳ рӯз фисёрона чотка рафт баъд даҳ рӯз пас чӣ гап шид мақсад ма як характер дорам ки мақсад ман нисбати занам рашк бисёр доштам дар вақте ки шумо ба тариқи телефон шаш моҳ гуфтеан гап мезадем дар шаш моҳ натонистен характери якдигаритона омӯхта характери якдигаримона как положна омӯхтем неки меган ки шунидан бовад кай монанди дидан вақте ки ма омадам якум боре ки тоҷикистон дар мақсад расидум мавая дидум хай нормалӣ мақсад мо вибри хидмунай мо нағздида гап задагӣ мақсад пешай ту чанқа дидагӣ будем якдигаритона реалӣ дидагӣ набудум ма омадим тоҷикистон дар расидум баъд як моҳ пасиш мо тӯй кардем барои давлатчени як моҳи дар тоҷикистон буди дидагиш набуди мақсад вай кору фаъолият дошт коргари давлат буд мақсад вақт время надошт ки мақсад қати ман вобихра суҳбат кунам рӯзои праздникҳо мешида агар ягон рӯзои ҷашно ягон наврӯзӣ мақатӣ метавонист ки вобахарабхрена бале ягон ҷо якдам пишини мақсад суҳбат кунем муноқиша якумтон яъне ки рашк аз тарафи ту аз тарафи ман ҳастай бародарҷон як чиза меган рашки асосдор чо гиртагиртаги ман пака гап мезанам ҳастай рашки асосдор ҳастай рашки беасос яъне ки рашки беасос чӯя ки як намуд одамои фанатика ҳастае ки ҳамун занака ё ин ки ҳамун занак бошаа мардака ба сояи худаш рашк мекунад ту метавони гуфтае ки рашкҳои ту асосдор буданд ё ин ки беасос просто тхд рашкинӣ ки метавони одам ба сояш рашк кунӣ дар чӣ рашк доштам ба сабабе ки ман занг мезадам вай дар кори давлатӣ буд корхонаи давлатӣ да як маротиба занг мезадам зайнед дуюм маротиба бо мегуфт зайнед қатъи ҳамкурсом қатъи дугуном рафиқом қатъи ҳай коргари давлат а да ин масъала мож нафаҳмидан мумкин а ӯ кори ӯ ба телефон гапзанӣ алоқа қатъи алоқамандӣ дорад не ҳамин сабаби телефониш фақат ҳамн барномае ки медониёне кананякана имҷони сайдали ра ба фикрам дар барнома телефон қа гап намезани куне не гап намезанӣ мақсад занг мезадам мақсад вақтое ки сабти барнома мешин шумо гуфтаистен ки пастаяна зани буд як пасен мақсад да як маротиба да як рӯз ма занг мезадем се-чор маротиба зайнин медидем оя то соати мақсад режими кориш то соати чори бегунира буд ҳангоми занг задан мешид ки баъдан перезвонид кунад гап занад бале занг мезад гап мезад мефаҳмонд кӣ буд кӣ набуд не ки меомад то шито хона ма проверка мекардам ҳамун соатҳои зангзадагиҳо ма удалитай несада телефони вай несада телефони ма ҳаста то шито ма бинам кия кадом номера мара мақсад ҳамун номера ҳавая намегуфт ин намеодам ҳамун соати зангзадагӣ нама соат шастаку ама телефонда кадом вақт кадом врема гап задаги زندگی آدم اگر آخرش اوورین نشید گفت تلفن همه پارت مرامت پرو کک تک خیلی نبوده با این مده یعنی که гуфтане ки причина буд барои раш кардан конечно причина буд ки ман раш мекардам барое ки ман раш мекардам дар муҳоҷират ман действительно инра дуст доштагӣ будам нағзида будам барое ки ғарибира медонӣ дуст доштагӣ буд ака албатта конечно мақсад мо якдигар мохати ака به هر مناسبت های خوب داشتیم وقت در طریق مسکو بودن ما ما دایچ اینترستی که اوزی گفتی که سبب یکمی رشک کشیدن بعد زندگی کردن همی بود که زنگی تلفنی در زین بودنش نه که شش ماهی که شما پیشکی گپ میزدین البته که با طریق تلفن گپ میزدین هم وقتا زین نمیشید با طریق واتساپ گپ میزدیم تا نمری پریامویدم از زنگ نمیزدم شرایط مقصد یک گوه میشید شرایط گوه نمیشید شرایط زنگ میزدم اول پرسی میکردم در نمری دستی یعنی که واتساپ خطی امکانیت نمیشه بفهمی که ادم گپ زیسته یا گپ نزدیسته بله بله انا اینترست боз як чизи дигар чӣ ба муддати даҳ рӯз э, шумо зиндагӣ карден дар ҳамиҷа причинаи рашк нашида баъди даҳ рӯз шид яъне ки даҳ рӯз кор дарафтагӣ набуд вақте ки ма вая овардим хона муда мақсад фуро овардимаш ёздаҳам рӯз уже ма вая иҷоза додам мақсад ҳафтаи вай гузаштан ҳафтаи расмастаи хидмонда ҳафта доже ма ҳафта вая хонашон нобурда вай уже кори давлата ма иҷозатш додам ки бубуряв хонагиё калон будам мақсад гуфтам коргара ка монош ҳишиш ба ко шава ози тошто зиқ нашава ма хедам кор намекардам ай муҳоҷират омадагӣ мақсад монда афгор туи макадим сезару пас роси кам рамазон дуромад вай коргари давлат вай иҷоза додан совети хонагио қатиб кори давлатчуна пеш баранд як чизи дигар аст тайбараҷон дар агар э, одам яқин бидонад ки ҳамун шахс дӯстш медорад мақсад уверен бошад дар дӯст доштани ҳамӯ э, рашк намекунад аз чӣ хотир ки уверен мешавад ки ҳамун одам наметавонад ки э, дар дигар тараф вай хиёнат кунад то чӣ хел уверен буди ки ҳам традус медора ба сабабе ки ма дар муҳоҷират дидам волидайни мара рад надод розигишат баён кард ки ман бачаи шумора мақсад ба шаварӣ мегирам розиам ҳамун ҷавобҷе ма чувствуват кардам ки значи дистивитина мара нағзидагия маъқул кардагия моам мақсад хоҳар дорем апа дорем як каса мақсад бадном кардан қай ҳар як э, ҳар ям ҳама як каса бадном кардан безебай тем боли ки духтар мақсад хушбахтиш як бора мисол бача метавонад ки чанд бор вай кунанд ки духтар бояд хеле ҳастае ки нозуки бада лекин дар инҷа писара бачаҳорам фаҳмида мешавад ки мақсад ҳози зан гирифтан и қадар чизи мисли дафтарручка харӣ нест ба фикрам ки барои тез тез алиш кардан мегири чӣ қадар бачаҳо меҳнат мекунанд барои зан гирифтан мезананд хориҷи кишвар мераванд дар уҷо кор мекунанд меҳнат мекунанд азоб мекашанд дар карантин дар хиндагӣ дастошон дар дуруни битон ях карда меоянд зан мегиранд ба чӣ хотир ба хотири онине ки як даҳ рӯз пас ҷидо шаванд яъне ки инициативи ҷидо шидан дар оила ман фикр мекунам ки аз тарафи мард намешавад барои чи хотир ки э, дарҷа бештар мард месӯзад ман намедонам дар чиво ӯ мард тупой метавонад бошад ки и қадар меҳнат кунад зан бигирад ба хотири оне ки бгахай да рӯз пас сараш метам ман фикр мекунам э, хеле одам ҳеч э, ягон вақт намекунад ва дар и гапа гуфтан ман дар як саволо зидаамҷа ба миён омад ки вақте ки шумо муноқиша дар шумо сар зад дар ҳолати раш кардан барои зангҳои телефонӣ оё попытка аз тарафи ҳамсартон мешид ки ҳамин корро ҳал кунем мақсад кор ба ҷидошидан нараса яъне ки ҳаракат мекард барои ҳал кардан ё ки мегуфт ки хай фикр мекунӣ ма гап мезанам хай фикр кардан меги ма рафтам хеле буд ё ки ҳаракат мекард ҳал кардан барои чи худ ки ҳар як одаме ки аднашани барои вай қадр дора ӯ ҳаракат мекуна ҷонша мехӯра ҳамаи кора мекуна барои он хотире ки аднашани вайрон нашава ҳатто кора мепартоя беҳтарин савол додем намегуфт ки то шудо ки нама мақсад телефони мара гир проверка кун ё ки намагир мақсад хай ман вай дар кору фаъолиятиш буд ман дар хона мақсад бекор вай дар ҷои кори давлатиш ман вая наметонистем мақсад ҳар лаҳза бирам вая нороҳат кунам мо метонистем амира мо якдигар қати хулоса да буромадем ин масъала да ки биё амира як хулосаи нағз да бием хуб да бием мақсад бифаҳмем якдигара тошу то ки мақсад ма дар муҳоҷират будем те дар иҷа мақсад ма тера намешиностум ба тариқи телефон шиносидагим оё ягон кас қаднашени дошта бошӣ оё надошта бошӣ чизе ки боша бё самимона мақсад дикаса мира ришад мекунем ва хулосаи хуб мебиёем мардак мара марух ма нанг номус дорум меҳнат кардаги омадаги тира зиндаги зиндагита хуб кардагим ба орзу ҳаваси тума расондагим ман намехоҳам дар байни мардум хима бадном кардам семени мақсад ришад мекунем мардумон яъне ки пешниҳод аз тарафи шумо шид атвет аз тарафи вай чи ҷавоб ҷавоб аз тарафи вайам вайам дар ин суханои ма розӣ шид дар суханои ма мақсад хулосаи ма дар гапҳои ма дар розӣ шид мо маслиҳат кардем симкартаи вай ма гирифтам бекор кардам ма рафтам симкартаи нав ба номи фамилияи худам харидам тошто ма гуфтам ма инаира гир мешава байнуда ма метонам детализатсияро бубурам бибинам гӯш кунам қатӣ кӣ гап мезана қатӣ кӣ суҳбат мегузарона тарафи корхона бошад тарафи барнома тарафи телевизион ҳамаша мақсад ба тараф мекунам гӯш мекунам хе ака азяи тараф фикр кунем якумуш ки агар ки ҳолате ки нобоварӣ недоверия бигӯем дар оила сар мезана мақсад и ягон роҳи ҳалш надора якум барои чӣ хотир ки ман гапа гуфтезам ҳатто агар ки ту мисол мегӯ ки ман бовар надорам биё симкартҳоамон алиш мекунем телефонҳоро алиш мекунем одами гап мезадагӣ ба дигар телефон гап мезана медониша ам пишти хона тайга санг як телефони прастоя ҷога мекуна мегирам мисол ман мисол гуфтесам да яъне ки одаме ки агар бихоҳа кора кардан ва ягон кас рай гирифта наметавона но барои дил ором шидан барое ки мақсад муноқиша сар назана ироҳи кардагии шумо хуб буд яъне ки чӣ хеле ки аз натиҷаш маълума и роҳ ёрдам надод чӣ гап шид ки роҳ ёрдам надод сабаби ёрдам надодани зиндагии мо барбод шид мақсад ҷидо шидем а якдигар яъне ки ҳами способе ки симкартон таҳлил кардем проблемаро ришад накард чи ба бале беҳтарин сухан кардӣ ришад накард сабабу шуда чӣ буд ки мақсад вай розӣ шид мо вайда симкарта харидум додум не ки аднашенио байни мо да зиндагӣ уже дигаргун шуд ҳурмати иззаташ муомилааш рафту омадаш хай зиндагӣ яъне ки ҳаракат намекард барои э, ором кардани зиндагӣ бале пасаратсана чи хеле ма мақсад кӯшиш мекардам ки мо хуб шем нағз шем неки ҳамқа кӯшиш мекардам ҳамқа сабр мекардам хос аз барои аллоҳ чиқа метонистам сабр мекардам аллоҳ сабр кан бандара дуст медорад сабр мекардам тоқат мекардам қаваҳ медош қош медов мақсад қатӣ ман муомила хуб намекард ман дистивит ина мақсад дар муҳоҷират ира наздагӣ омадяне ки провоцировад мекард барои муноқиша сар задан ямехост гуфтани чизера ма мақсад дошт пинҳонӣ ира ма дар мақсад пинҳон накарду яке вақт соат ира муайян кард ки ман ба таърихи телефон гапзаниша фаҳмидам қапидамтоесткирашки шумо просто так набуд асос доштаасос дошт албатта и ман яъне ки озе агар бига ки мисол э, алоқа бурӯя бига ма дар барнома иштирок мекунам вай мара тӯҳмат кард ки ман типа қатъи дигар одамо зани будам ту дар и асос доре ки и гапите тӯҳмат ҳисобида намешавад не албатта ҳеҷ вақт ҳеҷ кас да мақсад и хеле каналода набояд гапҳои бофта бизана гапҳои мақсад калимаҳои дурӯға даиҷа дурӯа чизе ҳаст метавона ки ӯам биёя бо ҳама гапҳои тура гол бизана ё ки метавона буга ки Э, мо ҳардумон дар як ҷо баробар гап мезанем рӯпарӯ бароям хотир гапҳои рост бояд бошад чӣ хотирда ки вақте ки рӯпарӯ шидем мисол ҳами хелкор возможное метонам бига ки биён инҷа кӯи гапҳоро бофтеста ихел ҳардумонро дар як ҷо бишнавем мо ҳардумон гап занем ихи кор мумкин ай медони аз ҳамин хотир яъне ки озӣ гуфтӣ ки э, гапҳои гуфтани ма ки ӯ зайнит мебаромад и гапҳо беасос набуд яъне ки чӣ рух дод ки ту фаҳмидӣ ки беасос нест ҳамсари ма мақсад рамазон ида гизарон ҳурмати иззаташ нисбати хонагиё нағз набуд ай хотири ма сабаби ма ки ма вая дошто ноҳурматӣ мекардам самоминият са мебурдум ай худам ки ами гал мезанада значит бенастрени қош қаваҳ медошт уже марам аму пасарат сама мекардам ки ман хуб шавам қатиш соз гал бизанам як ду рӯз мақсад аҳамияташ додам ки хуб нашида отношени муомилаша хуб накард характерша қаваг дод чи дошт марам ба зидди авай баромадам чи хеле ки отношени кард марам ранги хидаш пову додам отношенияша ранги хидаш кардам мақсад какой привет какой ответ гуфти русо бале хонашон рафт айбайн чанд муддат гузашт мақсад ман кору фаъолият кардам мара хонагӣ аҷу мақсад кор ёфтам бурдам кор ман занг задам мақсад гуфтам номерои мара дар периодизатсия мон чор нис писка мегӯям чӣ мегӯям занг мезадам ҷавоб намедод ба дигар номеро бародаро зангш мезадам бардошт гуфтм биё бишинем суҳбат кунем зиндагӣ ҳамаи роҳи ҳалшаванда дура хатогира дар зиндагӣ ҳама мекуна вақте ки иҷода чи дигарра ногуфта намонам дар ҳақиқат ира бояд ма бугум барои мардум ки тошто ози мардум фикр мекуна ки фақат дар ия хеча мақсад и прав бировардеса ман ҳами қатараша мегум дар зиндагии мо дар зиндагии мо ҳами қано фаҳмишид ки бародар ман мақсад шаво дар хона баъди таробеҳ мебиромадам бачаҳо қатӣ мешиштӣ мақсад то сарихрака шабо дер меомадам зангш мезадам мегуфтамш ки мақсад хонагио хоб мераванд занг мезанам мефрӯи дара ҳуй мекунӣ хоб нара мара ждат кан ба ҳамин сабаб ба ҳамин хотир чӣ хеле ма қатиш муносибат мекардам мефрома дар хонагиҳо ҳамин гапҳои мара гап мезад ки бачаато мара угражат мекунад бачаато мара мегӯяд ки хоб нара қонун мақсади гапшуда мақсад против нестам ҳақай гуфтагиам мақсад кадом бача намегӯяд ка рӯзадо рӯз рӯз деюм мақсад нофаҳмида байни мо чӣ шид ки мақсад ман медур омадам шаво қатиш мақсад хона бенастрени гуфтум куда саволум қаваг духтагӣ камтар нофаҳмӣ чи мо якдигар қатӣ ҷанҷол кардем ба сабаби чӣ ҷанҷол кардем ки вай мара ноҳурматӣ мекард беҳад дар ҳаққи ман ноҳурматӣ мекард ман мақсад хонаи амакиондам ман мақсад маъракома кардам туй макардам омадам ба шароити худам розигиро пурсидем ма шароит надорум вазможи надорум хона да надорум мехоҳам мақсад дами хонаи шумо арус ма буфрорум счен ями ягон моҳ ҳамҷа зиндаги ма фаъолият мебарам пеш мебарам мақсад ягон ҷо як шароити нақс ҳисос шид зиндаги ма адел мекунам розигиро додам мара мақсад туи хурсандӣ ма гузаронам ба сари баланд ки дар байнам хеле нофаҳмиё шид дар байн мо камтар ҷанги ҷанҷол шидем якдигар қатӣ мақсад қатъи оилатон қатъи ҳамсар оилам мақсад ба сабаби дар хонаи амакӣ будан ба сабаби дар хонаи амакӣ будан ки то што ман ай кор меом хадам монда афкор мақсад ман и хонаи замини шумо калон наем ман успед намекунам ҳамаира тоза кунам палесос кунам мара ҳеч канес ёрдам бутаман нав арӯсакам бояд мара бифаҳман ба ҳамин сабаб сабр кун мешавад зиндагӣ ҳамаш хуб роҳи зиндагиро меёбем сабр кун ман ягон ҷоа кор меёбам кор мекунам квартира мегирем адел ҳамаш мешавад ҳатто гирья мекард мегуфт гапҳои дағалона гуфт мада нисбати волидайнам гап зад мара мақсад виҷдону набардор мара мақсад задиватум кард хестима авая даст бардоштагӣ бале конечно мақсад ба сабаби чӣ бинпах сабабе ки мақсад мард ҳар хел мешава мақсад не шапалоқ ба тариқи шапалоқ ма авая якта задам мақсад волидайни мара дашном кард мара виҷдону набардошт ки и волидайн мара дай хона чи намудаштон ҳа даштмои қабе дод мақсад вай кунҷа не сабаб кирм дар ҷа гуфтам вай гапора мақсад даштномое ки вай амир набугум зано даштном мекунанд ҳама хел ҳами зано чи хел даштном мекунанд ҳама хел авлод фалони беномус мақсад зарраи мақсад та дар ҳами хона қадр қимат надорӣ ман мебинам та дар и хона как чӣ мегӯян официант мегӯян чӣ мегӯян хел хизматгор хизматгор дар ин ҷа қадр қимат надорӣ обуру надорӣ задиват кард мара гапор сах расид ма хестам мақсад як шапалоқ задам баъди ҳавай дар байни мошид нофаҳмиё ақиб кашидан саршид меомадам дар хона нест дар дигар хона комнатая ма дар дигар комнатава дар дигар комната оз ма дута савол шидак ма дар интереси медонед чи шид ки ма гуфтам ки муддати чанд қадар ором зиндагӣ кардед гуфти даҳ рӯз уже баъд даҳ рӯз ҳамин қадар муноқишаи гап задем ҳама тадовум ҳамин даҳ рӯз гузаштаги буд ёки уже после даҳ рӯзо баъди даҳ даҳ рӯз муомилаи хуб кардагим нами уже баъд даҳ рӯз сар мешавад баъди даҳам рӯз уже ҳами кор да бур омад уже сар мешавад уже ҳами проблемо ҳамин воқеаҳо сар мешавад ана ҳолате ки э, гуфте ки э, мансад гапи гуфтагии ман ки ҳозир ба фикри тамошобинам ҳама гапа интизорам э, гапи гуфтагии ман ки занги телефонӣ яъне ки рашкҳои ман нисбати зангҳо тӯҳмат ҳисобида намешавад барои он хотире ки ман як қабидам чӣ хел мақсад вай дар корхонаи давлатӣ кор мекард муаллима кор мекунад ман занг мезанам намебардора занг мезанам телефон ҷавоб наметаҳад ба тамоми ино мер мехезам мерам корхонаи давлатиш медурам ҳамкорора мепурсам ахранора мақсад ҳамқали фаранози тоихон ман ҳамсараш мешавам мехоҳам дидан авая мара марҳамат гуфтан иҷоза додам ма даромадам гуфтанам халиам хали кабинет дар мақсад охирон кабинет дасти чап даромадам дахтаракора пурсидам рафтам рости гап дар пишти кабинетиш ҳамин дарда истоидам овозо ба тариқи телефон гап зада истаад аз чани чор панҷ дақиқа ма гӯш кардам гӯш кардам ки уже гапҳо дига хеле рафта истаад уже мара номусм набардошт мара оиламай сахтам расид дара ба тамоми қувваи доштам задам ҳуй кардам ҳуй будвайдахҷам تلکم کنیم تلفن ها مقصد پرتوف ده بجا کرد شخم شدیم تلفن ها گرفتنیم ده که باید مقصد تلم کرد از همین غلیدم مقصد بلا تلفن نبینیم نبینیم تلفن ها گرفتم بیا برادر الو الو دوره هیچی نگفتم یک گفتی گپا که تلر زدم هم خیلی کمکه کشتگی بود ابراد نمودم خیلی ششت در روی کدم راست برامدم اومدم дар раҳ ҳамон бародаре ки занг мезана қатиш суҳбат мекунам ман қатиш суҳбат кардам телефони барагишти буромади телефон шаҳрдуру ки корхонашон гирифтам бо дар он сабти барнома гуфтагия ки мақсад ман ҷа гапа дигаси камтар мебарам дар сабти барнома агар гӯш кардагӣ бошем гуфтагия ки тоҷдо дӯстои наздики ма омада телефонҳои мара гирифта дар инстаграмҳои ма ҳар чизо нависонда партагидашномои дағалона кардагия мақсад ягон бародарш нест ягон рафиқш нест ӯ дар назар мара дошт ӯнамёка дама додагиадабарма рафтам ба ҳамин сабабе ки мақсама телефон ава як корхонаи давлат гирифтам буромадам бародар қай ҳамсӯҳба чидем рафт модараш хати мараяне ки пасути гапое ки гуфтагӯя ки телефони мара масал одамои наздик гирифта бародаро чи яне ки чи ба открито нагуфта ки шавҳарам иждаа марам да ҳайрат монд вақти барномара ман хидмат гӯш кардам яъне ки дар асл аз тарафи инстаграми ӯ даштном шидагӣ буд не ки дар ҳама не ба фикри ман угадат кардаистам ки дар э, тарафдорош ё одамои қачи гап меза ҳамаро даштном кардагӣ ба фикрам дар сайт қати кадоми гап мезад ман дар сайт ягон мухлиси ва ягон дӯстои ва наздикои ва ягон чи нависондагӣ нависм ман история чихе дар инстаграм история мекини дар болои суратош нависондам ки дар зиндагии мақсад хиёнат кардан ба шавҳар хела ҳамхели нависонду болои сурат шуда дар историяи хидаш партуфтум мардум дигар дид навис ку апай фаранос чи хе шумои хеле кадесен чи гаповай чияяне ки дашном шидаги нест дашном шидаги нест даиҷа ма мухлисои вая ма шиносои вая рафиқои вая тариқи инстаграма вая ягон гапяне ки ба гуфти шумо чи хел баяхе ба бовари сатфоиза мебурая дигар хел э, ҳолата нишон мета иша фикр намекунад ки шумо метавонед баромад кунед дар ягон ҷо масад ма дар ҳамин сахт расид масад вай коргари давлат мақсад барномада иштирок мекуна мардум ҳама вая мешиносам медуна дар ютуб вай мақсад барномаи медунёнра пеш мебарад канали акайна имҷони саидалиратоис вай фикр кард ки шумо баромад намекунед намегӯед ягонҷо мара ҳамин айрӯзе ки ман ин барномара гӯш кардам мақсад гапҳое ки дар барномааш гап задагиай мара ҳамин беҳад сахт расидагиай да манам хостам ки дар байни мардум хама мақсад ҳақиқати гапа гап занам ки то што мардумам бифаҳма ки мақсад ма ҷумъахон ҳаммақсад шавҳари фаранози тоихон ин ҳаммақсад ман ба маълумоти ҳама ами шумо мерасонам ки бародаро ман ҳами инсона ба тариқи телефон дар корхонаи давлатӣ даромада қапидам ма ишам аз барои аллоҳ ма чашм пӯшидагиам ҳамидам то ҳами ҳози дамидамиа дами сабт ҳастам ма исломӣ ҳавая ҷавоб шадодагӣ нестам хос аз барои аллоҳ дар шумо дуруғ бугум и аллоҳ бузургае ҳози ма се ҳами калимае ки ҳастае ман се калимара 29 да қадам задаги мо виҷдон намебардора ҳами калимара гуфтанда и гуфтагиам нестам то ҳамин рӯза дар асл мехоҳе ки ҳамин кор тин шава масад умед дорӣ ки ма умед то ҳаму вақт надоштам ки ҳамин барномара намекард ман ида мехост яъне ки да ҳамагон ошкор намекард кори семени мара намегуфт ки аллакай мо ҷиддо шидем لیکن در سود و در عدلو در همه جو نویسندگی یکی توشتو مرا جواب ما اسلامی با اسلامی مرا جواب ما دادگی یا در گزارشوش نویسندگی های ما در بنده درو بگم در الله درو نمیگم در اصل جواب دگی در اصل ما مقصد وجدان نامی بردارم که همیشه کلمه رو بگم ما جواب دادگی نیستم اصلا تا این همین روزه ما از همون موندم همون انسان ها мара болои хона мода модараш омад бародараш омад хедаш омад ҷавоб шате сартах соқӣ ки ҳатто ма дар болои хонамон ма гапи хонагимона рад кардам ай хона баромадем рафтам ма ҳатто дар болои хонамон либосоша ҷамъ кард рафт ма ҷавобша надодам яъне ки ҳам шумо умеди якҷоя шидан дубора аллакай надорен но ҳам ҷавоб наметавон яъне ки мақсади далниши чи як мақсади далниши ма чи як ки мақсад ҷавоб надан тоест дар чи як В чем да. заключается? Заключается и савол и бехат максат. Аджиба, э? а? Аджиб дуде мада и савол максат. Хела да хайрат мунду. Яна ки интересно, а ки максат озма барой чи хотири гуфтум ки э, мехой яна ки умед дори ки дубаре як ҷошем барои чи хотири ки э, маро ҳала медонам роиҳалшуда мисол ҳамин хел састаяни бидананда метавонам ман роиҳалша ки чӣ хел оила метавона ки якҷоя дубора боша но чӣ хеле ки худ қайд карди ки баъди баромад кардан дар барнома уже умедмкан бале мисол халқи мо э, и хел чиза намепазира агар рози урусҳо бошан мекунанд худ барномаи пӯст гавария дига дига ҷо мебуранд бо баъд ҳатто баъди ҷиддиҳошидан бо якҷоя мешаванд но дар халқи тоҷик ҳамин чиз бисёри одамо ҳамира қабул намекунанд аз ҳамин хотир дуруст қайд карда ки умедм буд то вақти барнома баромадана но бо болои дамада интерес нишед ки раз ки барнома да баромад кард умедит канда шуд но чӣ ба тоест ки э, дар дилит қабидагӣ ҷавоб намехоҳӣ додам ба сабабе ки дар барномааш мақсад гуфт мо волидайн ҷои мо аллакай ма ҷудо шидам гуфт ма ҳамин барномаро ҳамин сабта ба тариқи телефон я бародари дӯсти наздикам тамошо кардам мақсад мо ҳамҷо як ҷо ҳама каса дар як маҳфил шитагӣ будем мақсад дар бораи ҳамин гап ҳӯй шида уҷам хеле интересная хай мардум чи хеле ёру бародар интересная ҳар барномаро тамошо мекунад тариқи youtube медорад ку баам хе гап зад и бародаро ки дӯст наздики ма буда медонистам вай уҷа ҳамсари ма ҳай ва дига ам хе гап пӯшида байни ам курук шитаги будам я маҳфиле бар масал як маъракаи бародарона даштаги будам маро номус мизад и вақт кард баъди значи дами барнома ма чи хеда мардам да байни ҷуром вай уҷа мардум да пан кард ҷои мардум ҳама да ютуба ҳатто бачаои ғариб бачае ки қадима ҳамкорӣ доштан аз конфликт шумо бохабаран бохабаран мада ҷои связа баромадан гуфтан е «Э, бародар дар и дараҷа ҷои дар ютубо баромад дар инстаграмо эфир кардаги масалан гапои ба сабаби чӣ мақсад дилам ҳамихе монд ба сабабе ки ҷои мардум барои манамустур мақсад мараёрбарадарфаҳмидам ҳо умед канданама фаҳмидам ҳоз тамошобинои моам фаҳмидан нози ман фикр мекунам тамошобинам тамошобино дам э, интерес не сабаби исломӣ талоқ надодан дӯстш медори сахти бад ма действительно ман ёшиқи мада ғарибӣ гузарондагиам ҳар соат секунд минут чӣ хеле дар мулки мардими бегуна як эҳсос ҳаста ки вақте ки нағз мебинӣ ҳама хаёлу кору ҳушу фаъолияти да ҳавая кор кардаси ҳам да пеш да ёдот мезана бефарагит ба ёдот намезана беҳтарин сухан карди вақте ки мақсад азоби да ғариби ман доштум азоби ма каждагим мақсад ҳама ғарибачое ки ай ватан дуран медонан аллакай мо да муҳоҷират чи хеле кор мекунем чи хеле кору фаъолият мебарем чи хеле сумме меёвем мақсад гишнагӣ ташнагӣ беҷогӣ бехоби ҳамаи ҳолатшак дидагием ҳамаи муҳоҷиро медонанира ман ҳамёра ҳатто чашма пӯшидам фуромӯш кардам ки дар москва мақсад бида нимадам тариқи телефон қатиам бид нофаҳмиё вақте ки ман омадам ба ватанам расидам ҳамаи ҳавайёра мақсад ма фаромӯш кардам як ояндаи дурахшон як ояндае ки дахда тасаввур мекард дар афсонаҳои худас чап пеш аз хоб рафтан хирсанш дига ҳама ёзи амалӣ мегардам хеле чи ниятҳои хуб доштам чи ниятҳои мақсад дар зиндагӣ ман доштам мегӯям ку я маҳтала қарса гайда тараф мешавад аят тараф намешава ку кӯшиш мекардам дар зиндагӣ то ҳамин боя буридга мегӯм ки то ҳозира ма дар фикриш дар хаёлиш дар ёдиш ҳастам мезанам аллакай корош гапош рафторош ба ӯ тариқе не ки то шуто и дар барнома гап мезанам ман медонам ира мебинам мақсад ҳар лаҳза ютуб ма рӯзе ки мақсад зиндагӣ ма ахонаи мо буромадаги ахонашон рафтагӣ ма дигар шароити хе телефоное ки надорам 24 соат дар инстаграм ютуб дорам кӯшиш мекунам ки нагирам истифода набарам насузумда набинам ам одама яъне ки махта фаҳмидам уже аз руд ҳам аз чера ҳам чунон афгоре ки братанҷон аҷоиб буд яъне ки ман тара фаҳмидам уже ти э, здрава оценид мекуни ҳолата здрава оценид мекуни ҳолата медони ки ҳами кор физически номумкина дубора якҷо шидан но э, меган ку сар адилни фикр мекуна но дил адилни ҳиссиёт адилни фармон метад то ест ки ти фикри сар қатӣ метони медони ки ҳами кор дубора мумкин нестай но дил намондестай талоқ доданам хеле э? беҳтарин мақсад дил ҳамун меҳре ки ҳамун нисбати ошиқӣ мондаги ҳамун намондестай сар мегӯяд ки дила эбратан нашидестай барнома баромад кардаги ҳама рӯза ҷазир шидаги не ки дил мегӯяд обест охи ҷа ман сухтестам ҳамин хешидаги ҳамин масъала ҳамин сухани шумо дар мақсад ҳамун ҷое ки дар шитагӣ будем мақсад беҳад ҳамин суханоро ма дар кадаанда ҳамин фикр гуфти худа дил дил дигааст кала дигае ки ман мегуфта не бояд тайдигааш мешавад чо иқа переживат мекин зиқ меши саломатӣ боша бо айда хуб буш айда беҳтараш айда мақсад худотарсаш насиби рӯзи та боша аллоҳ бо мегардонад та пережива накамаш хубай боохе местим мегум хай мешава зиндагия не ким задиват мекинам дил намемонамадарустигаагар ба агар ба ишқ гузарондагӣ бошӣ бо ошқӣ гузарон ба чӣ меро умеди ҳавас гузарондагӣ бошӣ қинае вақт аз ҳад фоиз мефаҳм брат Э, аз ҳамин хотир ман мисол ягон масъалада давид карда наметавонам да барои хози ки ти эҳсос хати кор кардистӣ албатта эҳсосоти дил бародаро дар э, эҳсосоти сар бой метаҳам ҳамавақт ба чӣ хотире ки мақсад дил як чизе ҳастае ки мега ман мехоҳам мисол дар байни оташ як мевагӣ мондагиай дил мега ман мевагира мехоҳам но атсинид намекунад ки вақте ки мо ҳам мевагира мегирем оташ мора месӯзонад а вақте ки ба сӯи мевагӣ ҳаракат мекунем сар мегӯяд дибил <laughs> месӯзӣ ну дил мега мадафар надора адсинид кардани оташ кори сарай мега кори ман нест ман ам мевагира мехоҳам бутема аз ҳамин хотир мо вақте ки бештар дар бисёр ҳолатҳо фармони дил хати кор мекунем мо бой метем но аз фармони дил баромадан хеле ҳам душвора хеле ҳам қинай барои чӣ хотире ки иҷа фикри ақл қатияй иҷа эҳсос қатияй ҷедаям мақсад хулосаи дигаре ки ман мехоҳам мақсад метонистам ки ҳаст мақсад ҳар хел фикро қатӣ ҳамуро фаромӯш кардан хелеам ҳаста як мақсад ма рости гап то ҳами имрӯза кору фаъолият намекардам мақсади наирӯзе ки ман ози кор биромадагӣ мақсад кори фаъолият мекунам дар ҷои корам ба тариқи телефонам ман хостам ки ягон мақсад через ягон рафиқи наздикам дӯсти наздикам суҳбат кунам через телефон ба тариқи телефон ки ман ҳамуро фаромӯш кунам и так натонистамш ҳаст мада ба мақсад рядум да мақсад компания мада ҳаст мақсад дахтаракое ки мақсад амхале кору фаъолият мебаранд мақсад да магазино кор мекунанд хай шар неста круг мундааста ман метонистам ки натонистам да то ҳамин рӯза мақсад ба дигар дахтарое ки мақсад хостам шинос шавам гап занам ки ира ма фаромӯш кунам дигар да фикри ақидам набиёям мақсад дигар да ёди ҳамин мақсад фикри ҳамира накунам натонистм да наши намешидай да чизе ки ами хая ки худованд мегӯянд ку чӣ хемаш мурафам бахт бахти аввала нажизн ира можит бит одамо ҳар хелан яки ма шахсан хидма дар назар медорам ки ма ира фуромӯш кардан наметонам агар оиладорам шидам оиладорам барпо кардам соҳиби фарзандам шидам боварӣ надорам ки ира ма фуромӯш кунам яки дар зиндагиш на ки ма ира лези намекунам хос аз барои аллоҳ ма дар ҳаққи мақсад дуо мекунем ки худованд инсофаш бита ба тавфиқ шава худованд хушбахт шава парваригор фарзандои солим насиби рӯзиш бигардонад дар бадиш нестем дар ягон ҷо дар аяқибаш гап намезанам фалони зани ма буд хели буд хели буд ягон ҷуда ма то и дараҷаора фаҳмидем ки пешаи ман қатъиан бача нашани дошта гап мезада ба тариқи телефон у бача мақсад чор панҷ маротиба омадагиа волидани и рӯзишидагӣ нестай то ест ишшиноси пешаи туи шумоа бале дар зиндагӣ ма дахолат кард баъде ки ма ба телефон хати вай бародар суҳбат кардам занг мезанем вохирира мекунем мебинем якдигара ҳамон охирон боре ба телефони хидаш гап задам ма дигар ба рақамои худам зангам назадам ба ягон рақами дигарам зангам назадам итак медонам то ҳозира номерош дар дасти ма ҳаст ма уже медонам метонистам ки ма занг бизанам файродиш кунам ки ту медонист ки ҳамин шавҳари мақсад шавҳараш маям тра занг зад ба як гуфте ки ма ҳамсари ма ки ма занг задам айвай савет гирифтам ки дар зиндагии ма қатъи ами одам соз муомиламон хуб нест ҷанг разбору зиқоқиданам хеле ту мара роҳ нишонта ки ма ами чихе ҷидо шавам ин мақсада ма оилам пресидам ки чи ба тақатиш гап задӣ чи ба кадом сабаб занг задӣ гуфт ки ма ба сабабе ки ту мара омадӣ дар корхонаи давлатӣ шану шарафи мара пас кардӣ агар не бояд дар кабинет худаш тоқа буд то ис дар калидор мара гуфтай ки ти зади кашокаш кади и коро дурст дуруғай бофтай и корхона давлат ҳама камера дура камерои корхонара мебинем то што ман кора кардагӣ бошум ман ба қонун ҷавоб мегӯм ман ай худам уверинам дар асл буд камера лекин пешниҳод накардам волидайни ман дарагдор нест волидайни ман ай коро хабардор нест то ис ман гуфтагӣ нестам лекин баъдан хидрзан задаги ба тариқи сабшини хонагиму да равон кардаги ки фарзандатона раҳ бигирен бенумуса чиама дига қатъи зиндагӣ кардан намехоҳам мебиёд дар корхона мара лезид мекунад дар раҳу рӯ мақсад ма вая корора кардаги нестам тоз ман дӯстшма доштм хостам бар бигарда зиндагиро хуб кунем ба ҳамн сабаб ма корхонаи давлатӣ рафтам ки бишинем суҳбат кунем якдигара бифаҳмем нафаҳмид мара ҳам рафтам ҳамин воқеара дидам яъне ки уже аз муддати дарози барномаам қадар шума дар хулоса омадам ки уже умеди э, якҷоя шидан мақсад надорӣ мақсади гап ки э, иштирок кардан дар барнома ё ин ки ягон гап задан дар э, бораи иҳолат ба хотири оне нестае ки мақсад якҷоя шинам бо дубора соз шем танҳо ба хотири ҳамае ки мехоҳӣ хита утвердид кини зашо тошто ки мисол типадаву дар барнома нисбати ти гапҳои ноҷо гуфтагия нодуруст гуфтагия тамира таҳаммул карда наметавонед мехостӣ дар ҳамин бора нақтамон я бале ва аз ҷумла сабаби дар ин барномаи кай муҳаммад иштирок кардани ма ба он сабабе ки комментариҳое ки дар барномаи дар мақсад фаранози тоирхон нависондан ки то шавҳараша ба барнома даъват кунед мақсад мо мехоҳем ки ай шавҳараш мақсад аз зани худш бишнавем аз зани худш буфаҳмем то ки нама мақсад яъне ки иштирок кардани шумо яке аз ҳамин сабабҳош ҳам яе сабабҳош ҳам яке комментарио дар бисёр хондум ҳамин гапа гуфтам ва ба хотири ҳамин комментария ман хостум ба мухлисони ҳамин барнома канали масъала дархостшон ба ҷавоб намонад дархостшон ба ҷавоб намонад да мухлисшон мо шуморо фаҳмидем мара камтарак сахр аст ки то шуду мардам фикр мекунад ки иш как ошиқ э, якҷоштаги бидем хона доштаем ишқ ошиқи кадагем э, ӯ дар барномаш просто типа хосгорӣ омада ӯ дарак надоштае вай дарак то шуду тоис надоштай вай розӣ набудай ба гуфте модараш вая гуфтагӣ ки маҷбур дахтарам биё мақсад зиндагита хуб ко оле агар яке бубурая э, мисол бигап ба гапҳои ҷумъахон ма розӣ нестум ма мехоҳам ки рӯпарӯ шава қати ма гап занам гапоша дар чашми ма буга метавони қачи гап за албатта конечно и факт доказат ҳама чизаш қати исбот мекуна метим не ки агар иштирок ҳам карден ман байнда мешинам шитобе ки шуморо заданак нашава да гапом ҷавоб мегӯм то ест агар авай хоҳа ки рӯпарӯ қати ма суҳбат кина ма тайёрум толка дар канали инами шумо ака дигар каналу дама наметавонам рафта ба хотире ки шумо сухани мара рад накардем дар каналто мара даъват кардем ма шумо хатиам сӯҳбат шидем масаб фаҳмондам ситуатсияи зиндаги ма ки ма ҳам хеле шикасто хӯрдагим ам хеле ма азоб кашидагиам шумо сухани мара рад накардем вақти соатона муайян кардем мара ба барноматон файрод кардем ва ба хотире ки шумо дар ҳаққи ма марди кардем маам тоест набиём рӯпаро ки хоҳа рӯпаро қатиш мешинем суҳбат мекунам беҳтарина ба и гапа барои чӣ гуфтам дар ҳами карераи блогерӣ хм дар ҳами опыт ҳамин қадар ҳолатҳоеро медонам ки шидагӣ айда ҳам хеле ҳолатҳо фаҳмиди брат шидагӣ айдам хеле мисол як одама ки ҳатто шахси ниёзманда мо видео кардагием баъдан як шахс пайдо мешавам яке ман дар и кор хуш набудам шумо чӣ ба мана напурсидем ёнки ягон кас нисбат ягон кас гап мезанам меяки кӯам одам агар да гапи хаташ рост боша устувор боша кане биёр хати маро фарӯш кӣ барои чӣ хотир ки мумкине ки ноозе та барнома мерай баъди барнома баромадан мумкин ма дар инстаграм ё ки дар телеграм дар ягон ҷо алоқае мурам меяд ки кане биёрша масад ба барои чӣ ма гапа пурсидам ки ма пешакӣ бидонам ки ҳамаи хел гапа ки ма да гуфтам ма чӣ бугум миёя қайти гап мезана ё ин ки гап намезана фаҳмиди яъне ки баъди сухани та ман метавонам агар мара ки пурсидан сад фоиза бугум ки ҳо тайёрай миёя якҷоя бармарақамои ма аст албатта шумо занг занед тоест ва агар ки розӣ шид ма любое время тайёрум барои ҳами барои ҳами барнома ма вақт соати муайяни ма муайян мекунам мебиём ба барномаи шумо иштирок мекунам ва чизи дигар саволе ки дар охир мамира мехоҳам пурсуму э, аёдум набурояя оё дар ҳамин муноқиша дар ҳамин байн волидайн ё ин ки аз тарафи шумо ё ин ки аз тарафи ӯ даракдор буданд дар ҳамин муноқиша ё ин ки кӣ зиддият нишон медод аз кадом тараф ё ки тарафдор буд ки тарафдори ҷидошидан ё ки тарафдори барқарор кардани отношени буд волидайн ҳам аз тарафи шумо ҳам аз тарафи ӯ ҳамин ҷо як камтар сухан кунед дар ин бора беҳтарин савол беҳтарин сухан волидайни мақсад аввалаш волидайни хима дар назар меёрам волидайни ма мақсад бениҳоят дар зиндагии ма фикрҳои хуб доштан чанд боро гуфтан ки характертона хуб кунед соз кунед характертона наз кунед ҳози ёшен ози ҷавонен пастӣ баландӣ мешавад мақсад и гапора дар мақсад зани ма гуфтан сабр кун тоқат кун ҳамаш мес чанд маротиба гап задан гуфтан волидайни яъне зани ма мақсад дарагдор бид ма фаҳмидам то ҳами дараҷара ки чизе ки дар байни мо мешид ба тариқи телефон аз ҷои корашон ҳамаша дар хонашон гап мезад ки зиндаги ман ҳами хелай ҳами хелай ҳами хелай яъне ки курси будан курсни будан баъд дидан ки уже мақсад ӯ дар волиданиш чӣ гапо гуфтагия чӣ тоис гапо гуфтагӣ ҳаст нест ма ишда дарагдор нестам курсни нестам волиданиш меомадан хона یعنی کم قدرش هم میدونی که درکدار بودن کنشن ای من چی گفته اگه چی خیلی معرف کرده گه ایش نو معلومه ایش نو معلوم اومدن сразу ҷидошида нагзаронд ки духтари мора мақсад тамом дига намешавада мақсад биё ҷидо шин хеле ба хотири он мешавад ки духтар худаш мехост ҷидо шидана ва ам хеле настроид кардаги падару модараслияаз тарафи падару модари шумо мақсад и хел чи набуда зиндаги мақсад ки барқароршабарқарор шава хуб шава зиндагишон нал шава мақсад оянда зиндагӣ кунанд волидайни ман ҳамин сабаб ҳамин ята мақсад дошт бад дар зиндагӣ дар оянда фаҳмиданд ки мақсад корое ки корое ки аз сар гузарондагӣ дар ҳаққи волидайни ман дар ҳаққи ма тариқи телефон тариқи инстаграм дар историё дар мақсад маҳфило дар барномао гапое ки гуфтам уже волидайни ма мақсад эътиқод понлай ҳамун инсон мон дилшон мон ки то ес дар и дараҷа хай ма виноват ма шибка кардам пуск майлиш ба хотири маам накунам ба хотири волидайни ма набояд дар ютубу дар инстаграму дар дигар сайтҳо гапҳои волидайни мара гап занам то што гапҳои нолозима гап занам э, дар охир дар умум чӣ гуфтанӣ дорӣ э, метавони гап занӣ як сухан пешниҳод мекунем ва ба ҳамӣ э, ҷамъбаст мекунем барномаро ман дар охири барнома гуфтанием ки мақсад мухлисони ҳакай муҳаммад мухлисони барномаи медунёне яъне канали якай наимҷони сайдалӣ мақсад ба ҳама ями каналҳои шумо вакулли тамошобинон ба ҳама ямиё гуфтанем ки ҳар як ҷавон ҳар як мардбача мақсад аз дил дора орзу ҳавас зиндагии обод зиндагии хуб зиндагии ширин ма намехостам ки мо а якдигар ҷидо шида мақсад ма ҳамқа кӯшишҳо кардем ҳамқа заҳматҳо кашидем ки хуб шем нақс шем вай интихоби мара қабул накард ма ҳатто бахшиш пресидем илтимос пресидем ҳатто хонашон растам ай волидайншон бахшиши зиёд илтимос дар зиндагӣ мешавад хатогӣ дар зиндагӣ ҳама масад зиндагӣ бе мушкил намешавад то қадари дунёе ки мо зиндагӣ дорем аллоҳ бегуноҳ ҳамаи бандаш гуноҳгор аст ман заҳмато кашидем кӯшишо кашидем волидайнш пеши волидайнош гузаштем бародарош хати ҳамсуҳбат шидем ба тариқи телефонам вохӯрӣ хайма чӣ коре кардам ма ба коре кардагим пушаймону мақсад нофаҳмӣ шида зиндагӣ бар бигардонед ман зиндагима обод кардан мехоҳам намехоҳам зиндагима дали вақти бале ман исбот мекунем ки бале ман исбот кардам ба гуноҳои худам исбот то што ма виноватам иқрорум гунаҳгорум мақсад та зиндаги ашибка кадаги ҳар як инсон ашибка мекунад мо зиёшеммо ҷавонем мо мақсад ёшем ай тараф ёшигари ам мешид ҳама қазаҳматҳо кӯшишҳо кардем ки мо якдигар қати сарака зиндагимона хуб кунем наст кунем вай қабул карда натонист мақсад нахост интихоб накард мара хес мақсад да мухлисош да барномаош алакай гуфт ма дигар зиндагӣ намехоҳам мара мақсад гуфтанем да ҳами мухлисони ҳамаи ҳами тамошо кулли тамошобинон ки сабаби ҷидо шидани мо нимқадар гузаштагия ки ман мехостум зиндагӣ кардан вай қабул накард фаҳмидем ҳоло уже ҳамаш ҳама фикр мекунам ки аллакай ба хати тамошобинам маълумай ва ҳама дар муддати қадар дарози барномаамаша фаҳмид мохта фаҳмидем бародарҷон сад фоиз ва мутаассифем барои э, шикасти оила барои чӣ ки оиляро шикаст додан кори осон накард но оила барпо кардан кори осон нест барои ҳам хотир мо дар ин байно мумкин ки дар рафти барнома ягон шӯхиам карда бошем ягон чиам карда бошем бародаро ба хотири оное ки ман бародара қатиш гап задаистам ман нигоҳ дорам да агар кам тарак агар ман хеле сахт бирам уҷаи дурунда пир шидагиай من میخواستم که در امی کامیرا گریون شو برام خاطر کم کامیرا رو بلد کرده رو بلد کرده من حالتی را میفهم هر یک شما هر یک برادری که به امینت اوله داشته گین زنگ گرفته گین شما تصور کن در جای برادر ختونه. بعد میفهمین که این ادم در چی و در چی حالت قرار داره خیر برادر برنامه را در همینجا به پایان میرسونیم хушбахтӣ ба ҳар як бародаре ки оила дора оила барпо кардага ба ҳар як э, апаву хуҳаре ки соҳиби шавҳар ҳастай қадр кунен оилаотона семиятона қадр кунен барои чӣ хотире ки бо мегӯм ки оила вайрон кардан инам қадара нобарпо кардан қинай ҳамада хайр то видеоҳои оянда бираҷони баъди хайри хушгуфтанам шуда охиронда места э, ҳар як кор ба худаш як розигӣ дорад медонед ки мисол дар бисёр чизо писмини розигии ҳама одама мегиранд ки баъдан гап чап нашава мо як розигии устни мегирем ира даҳанӣ меган масади дар камера сабт мешава ки дар ҳамин кор дар ҳамин видео дар ҳамин барнома иштирок кардан шумо ба фикри хитон ба ақидаи хитон ба розигии хитон оё шуморо ягон кас маҷбур намекунад оё баъди видео дар ютуб баромадан претензия нисбати ман намешава ки биги видеоро удалид кӣ майра намехостум фалон одам мара маҷбур кард пешони пистолет монд хеле гапҳо намешавад не хеле гапҳо нест ма ҳамаира худм ба ақидау фикри нияти худм хостум ба тамошобинон паҳн кунам ки то ес бибинам бишнавам бидонам ки ҳақиқат дар ҳамиҷо аст